ملحمت العظما کہا حضور نے جسے آرم گاڈ آرم ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آرم ڈاؤن کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی ارب جدون اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارب ڈان اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مکاشفات آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں نیو کنزرویٹوز ان کا پانچ نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ جس کے تحت کہ یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے وہ سن لیجئے آپ آرمگڈون نمبر ایک گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقسا اور قبت الصغرا کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نبو کر نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آج تک ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داود کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ابے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقسا وہاں رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آئرلینڈ گیا آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودہویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش اس میں ہوتی ہے یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام السلام بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہینگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا ہے اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوں گی چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بوجدانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعیدی کی وعدہ خلافی کی غداری کی لازا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے اٹس جسٹ پاسبل دور نہ سمجھے اسے انہونی بات نہ سمجھے جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز بھارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے میں انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدمنی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جانے بچی ہیں جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدمنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے نا ڈو ایز یو لائک یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چانے دی تھی کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر با در درویشی درساد و دم زن جو پختہ شبی خدرا سلطنت جم سن